君が決めてよ確かに世界は騒ぎ始め けてくそうだミステック僕らは目的 の警察と僕があさって逃げ出すまではほら